En estos momentos recordándote Chica solo convertiste en un sad boy Baby sé que tienes otro amándote Aunque estés con él tú sabes quién soy Llevo días soñando contigo en Frío me hacen falta tus abrazos Todo eso nada más lo siento dormido Pero el insomnio no me da tanto plazo Recuerdo aquella vez que estuvimos en la playa Me enamoré de esa hermosa mirada Tus ojos brillando con la luz del sol Todas esas cosas me tienen en depresión Cariño, muero por abrazarte una vez más Aún recuerdo todo lo que me prometiste Otra noche en la que no paro de llorar Y no estás para que me puedas consolar Perdón, sé que te fallé Sé que lo que hice fue una estupidez Y si nos vemos y arreglamos las cosas Tú sabes que lo nuestro no fue cualquier cosa Te extraño que lo tengo que admitir Escribo esto mientras pienso en ti Todo lo bonito que me hiciste vivir Tan solo quiero que se vuelva a repetir Que se vuelva a repetir Que se vuelva a repetir Que se vuelva a repetir